Ciao a tutti, oggi mh, mm, il video racconterà la preparazione della ricetta eh, del bucchinotto, dolce tipico rocanese e cilentano. Ho, ho messo a bollire eh, le castagne già sgusciate eh, e prima ancora essiccate. Eh, bolliranno fino eh, a che eh, saranno di una consistenza giusta per poter poi passarle eh, in un eh, tritatutto, un passatutto oppure una schiacciapatate. Bene, dopo aver eh, fatto bollire per circa un'ora e mezza le castagne, adesso andiamo a toglierle dal fuoco e versiamo eh, le castagne con l'acqua di bollitura in uno scolapasta in questa maniera spero di non fare danni qua ecco qua le castagne sono pronte adesso per essere eh, pulite andremo a pulire toglieremo tutta la pellicina dopo aver eh, eh tolto la pellicina a tutte le castagne abbiamo ottenuto questo risultato che è una castagna pulita accuratamente pronta per essere eh, macinata e resa ancora più sottile a di, fino a diventare un, una pasta una pasta di castagne amalgamata queste sono le pellicine che abbiamo che ho tolto eh, nello eh, scolapasta ovviamente non c'è rimasto <laughs> più niente da pulire dopo aver uh, <clears throat> schiacciato le, uh, le castagne nella nello schiacciapatate, ma anche in un passatutto come vi dicevo, ho ottenuto questa, eh, questa pasta di castagne molto più fine rispetto eh, alle castagne che vi ho mostrato anche prima e che vi sto mostrando ancora adesso, che hanno una um, forma e una grandezza eh, superiore a quella um, della castagna che abbiamo passato nello schiacciapatate. Adesso eh, andremo a mescolare eh, questa pasta con altri ingredienti che vi mostro nel prossimo filmato gli altri ingredienti di questa ricetta <clears throat> per eh, completare il ripieno dei bucchinotti è eh, un arancio grattugiato abbiamo grattugiato la scorza di un arancio <clears throat> eh, del, del rum del rum per dolci va bene anche una marca economica del miele miele quanto bassa, un cucchiaio, massimo due, poi, poi dipende insomma dalla quantità di, impasto. E poi eh, la Nutella o crema di cioccolato, insomma l'importante è che abbia una consistenza simile a questa. Andremo a mescolare gli ingredienti fino ad ottenere, ad ottenere il ripieno dei bucchinotti. Ho mescolato tutti, tutti gli ingredienti, eh, il miele, la, eh, la Nutella, crema di cioccolato, l'arancio Mm, e, eh, ovviamente con eh, le castagne triturate fatte finemente quasi ad ottenere una farina di castagne. Eh, il risultato eh, dopo aver mescolato è questo, è questo qua che costituirà eh, ehm, il contenuto dei buchi notti che è la parte anche più buona vi assicuro eh, c'è un bel profumo <laughs> ne approfitto per assaggiarne un po' Eh, eh, passiamo al prossimo video dove mostreremo anzi mostrerò come realizzare poi la pasta sfoglia il prossimo passo della ricetta è preparare la pasta sfoglia con farina di, eh, di grano tenero tipo 00 del vino bianco dello zucchero e due uova che ho già eh, inserito eh, al centro del, del, mucchietto di farina che ho preparato ho, ho utilizzato 800 g di farina <clears throat> ho, mi sono misurato ad occhio eh, non ci sono delle proporzioni eh, in questa ricetta sto facendo un po' eh, in, in maniera speditiva <clears throat> adesso andremo a impastare tutti gli ingredienti per realizzare la pasta sfoglia e vedremo il prossimo risultato eh, nel, nella video che segue. Dopo aver ripassato <clears throat> tutti i contenuti per preparare la pasta sfoglia eh, abbiamo, ho disteso eh, la pasta eh, ottenendo una sottile sfoglia dove andremo poi a posizionare eh, il ripieno per i eh, bucchinotti eh, ho altra pasta qui che stenderò poi dopo così questi sono gli scarti della prima lavorazione che poi comunque utilizzerò dopo per eh, fare altra, altra pasta sfoglia e, <clears throat> niente adesso passiamo al prossimo video e iniziamo a, a inserire il ripieno sulla pasta sfoglia ed ecco qua eh, questo è il mm, il mm, preparato eh, della pasta con il ripieno adesso andremo a chiudere con delicatezza i bucchinotti e li prepareremo poi eh, per, per essere poi ehm, <clears throat> fritti eh, in una padella con dell'olio eh, chiudo e andiamo al prossimo video eccoli qua <clears throat> questi sono già pronti devono essere solo eh, vanno solo fritti e questi qua sono ancora da separare e preparare questa notte, altrimenti sono botte. In cucina, devo dormirci in cucina, dormirci pure stamattina, dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte altrimenti sono botte, altrimenti sono ammazzate. Vabbè ah, le ho prese, però le ho pure date. si finisce che sbaglia. che sbaglia ci rimette la moglie. E io per esempio giocavo ai cavalli. E adesso è normale che dormo in cucina. In cucina, devo dormirci in cucina, dormirci fino a domattina dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte. In cucina, devo dormirci in cucina, dormirci pure domattina, dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte. E altrimenti sono botte, altrimenti sono ammazzate. Vabbè, le ho prese, però le ho pure date. rappresentante. Oppure è normale che dormo in cucina. In cucina, devo dormirci in cucina. Dormirci pure domattina. Dormirci pure questa notte. Altrimenti sono botte. sorprese, parole oppure date Allora, carissimi amici di Eurofano, uh, eh, eh, ho completato la preparazione dei pucchinotti, <clears throat> eccoli qua, saranno una trentina più o meno, eh, ce n'è rimasto ancora uno sul tavoliere, eh, l'avanzo di pasta è stata veramente poca, ci faremo qualche altra cosa, delle chiacchiere, non lo so, e, e niente, ora passiamo alla fase successiva che eh, andremo a friggere i bucchinotti e dopodiché saranno pronti per essere gustati anche qui a Cervignano del Friuli in provincia di Udine. Facendo friggere un pezzettino di pasta per vedere se l'olio è pronto per ospitare i bocconotti, i bucchinotti, pardon mi correggo, <clears throat> ed ecco i bucchinotti che incominciano a friggere nell'olio, iniziano a prendere vita, iniziano a prendere colore, eh, li toglieremo dal, dall'olio appena avranno raggiunto un colore dorato molto dorato e, e niente poi li lasceremo raffreddare in, eh, anzi su un panno insomma oppure nella carta casa per cucina in modo che l'olio va via e, e non mangiamo olio ma mangiamo i buchi perché ceiling Eh, lavorato per eh, alcune ore sono riuscito a completare la ricetta i bucchinotti sono pronti eccoli qua belli grossi non so bucchinotti da un solo boccone qua ce ne vogliono tre e forse per qualcuno anche quattro ma vedremo poi dopo quando faremo la prova con la pasta che mi era, mi era avanzata ho preparato degli stufoli che poi dopo ricoprirò di miele bene adesso passiamo alla prossima prova che è quello dell'assaggio eccomi qua per la prova dell'assaggio, vediamo il bucchinotto se si riesce a mangiare con un solo boccone, io ci proverò, ma dubito, è bello grande, ne ho fatti belli grossi eh. Mmm, mm, troppo buoni, non ce l'ho fatta con un solo boccone, questi sono, sono due bucchinotti, no uno. Ciao a tutti e saluti amici di Terrorofano.